Y gwaith ydy lleihau y dŵr sy'n cael ei golli allan o systemau dŵr. I ddweud y gwir, mae sefyllfa yn eitha tris, bod ni'n colli tua uh, rhywbeth o un rhan o dair i fwy na hanner y dŵr sy'n cael ei gynhyrchu. Felly, gwaith dwi'n ei wneud dros y byd, dweud y gwir, ydy creu systemau i alluogi ni wybod yn union lle mae y beipen di hollti, ac hefyd i fedru gweld uh, yn union pryd mae'r beipen yn hollti a dewis a penderfynu os ydy o'n werth gwneud rhywbeth yn ei gylch o. Hefyd yn y, yn y bôn, mae dŵr sy'n cael ei golli yn broblem economaidd, mae'n broblem i'r amgylchedd, ond mae'n broblem economaidd heb ddod os yn bywyd. Uh, felly, be dwi'n hoffi ydy bod fi yn gallu defnyddio gallu sydd, sydd ddim ar gael uh, llawer trwy'r byd i fedru helpio i, i newid y sefyllfa ac yn y bôn i wella safon bywyd o bo gyffredin.